Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я буду играть... Буду играть какую-то непонятную игру, которую будем вместить. Дубак. Давайте нач... начнем с... Интересно, что это за кубик? Ну, а ну-ка. Так. Так, он будет строить, да? А потом что? Понятно. Просто ужас. Так, теперь с этого. Кулак. Давайте... Давайте кулак. Deus. Oh. Oi. Panta ni porra. Так, тебе нажал вот эту кредит. Да, он там типа богатый. И что? У него деду банка. следующее. И да, не принимайте все это серьезно. Так, давайте сюрприз. Что будет? Ой, наконец-то что запомнили. Ой. Ну с кем не бывает. Кого я жал? Обманываю. Кек. Это что такое? Конечно. Ладно, пока не буду. Давайте, я не знаю, диван. э, что? У него голова была отрезана? А теперь нет. вместе выбрано. Ноутбук. Интересно, он, он как убьет ноутбуком его? Это наивно. Да, или самый легкий способ. Да, машина. Одна. Капец. Так. Давайте... Вот это мадам. О, типа две пары. Да. И да, типа не пально. Ты что будешь смотреть? круто. Я не хочу, хочу посмотреть, что это же такое. Ой. Пожалуйста. Ой. Самая упоротая игра, которую я видел. Так. Ну, давайте выберем сюрприз. Что там? А это что такое? Хм. Да. А что? Он умрет? Да. Значит. Следующее. Заразменник. Статус. всему все надо. Да, это касается, да? Или что, да? Жаль. Так. Так. Тогда нажмем вот. Это, это что такое? Да. Это то будет. Да, что вода течет у меня. что хочет делать? Благодарение шарики, Где-то... Да. Танец. Тебе выбрано. Нажимаю. Это типа была муж. Это дебил появился. Это, это самолет? Да. И что? О, как мило. Потом нет. А потом ты кредитку, то... А, еще это надо попробовать. Так, стул. Стул. Ну что? О, мадам, мадемуазель. Типа, типа любишь, да? Все. ногти. Бензином все сгорит, да? Да. Там делают ритуал. Слабое место женщины. Ну что же, ребята, наверное, понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. И да, не принимайте это видео серьез. Конец. И да, не принимайте это видео серьез. Конец.